يا كبر شغال تعبوا بيدو قبل ما قبل على somai Ay kari Bari baba şapı tarayı Ay kari Oram bana somai Ay kari Buray kutu badayı Ay kari Ortama batta barayı Ay kari Valla kime kama badayı Ay kari Baksana demiye Ay kari Ay Nimu de babaw selama ka Lama de rotu koloma bandi Şanta tetik şanta bir şanta besta Ay Ay كنت أكبر حبا اليوم أنت الوالدين بلغني بحسن بكتير بطني بطني بجبوتي بطني اليوم أكبر ضمرا وقرور بحني بقتل توعد ضمرا بدرسي وعنيرا قولوا بأسن وزن بارك الله جنبي

啊，我怕。